ティーアートのミッツですまたまだ続きます番外編今日は7沖縄に帰りましたで浦添の手だこそばですイエーイイエーイ沖縄浦添のお蕎麦屋さんに来ております浦添市手だこホールの真ん前にある手だこそばです店内広々テーブル席と畳の席があります イエーイなんかこのさ畳感がいい <laughs> どうしよう蕎麦屋さんなんだけど結構いろんな種類があってめっちゃ迷うどうぞどうぞ。ありがとうございます。うちのありがとう。ありがとう。私出身の外国人です。よろしくお願いします。 早期の中い、そばの早期のをこれぐす青森にだっけチリ唐辛子ねきたあ、見た、イエーイあちあちあちあちあちあ、取り皿もらおうかあ、取り皿くださいすみません、お子様なので やったこれが早期野菜あそこまで行きたつのに結構時間かかるんじゃないこれああったあったあったあったこれ麺これ麺これ麺わーいいただきます、うん、いいよ猫舌なのでお椀に分けてから食べます あ沖縄そばうま、うん、やばい、うん、ねねなんか麺が結構歯ごたえでうまい最最高これらもあれもシャキシャキしてうまいでございますこれが結構ボリューミーでしたやばい見てこれいっぱい入ってる 柔らか待ってそう切ってさ豚とろけるよね豚でしょ、うん、あれ軟骨だからやばよいしょごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかったです 次次来るったら全然無駄させたいね全然食べなかったああ残念別の場所にはい久しぶりのおそばごちそうさまでしたみんなと打ち合わせしながらのご飯でした美味しかったですまた行きたい番外編沖縄はまだまだ続きますまた次の動画でたった